Zayn 90 Հավատային ծանաբերական ասախ Դե մի բան ասախ Մենակ ես ու դու Ուրենք որ ասանք Կաղաքի աղմուկի մեջ չեմ լսում ես ոչ մի ձայն Ակաչ դերում ես մյուզիկ Հիմա պակասում ես կովս Գիտեմ որ չեմ կարա քեզ մենակ թողեմ Մտքերը շատ են, մտքերը քո մասին ջանովս անցնում է թողը Աշխարհը փոխենք մեր գույներով, ես ամեն ինչ կարամ ձեռդ բռնելով Հավատա ինձ հարաբերական ասախ, դու սրտիդ մոտիկ ես ընդունում ամեն մի փուջ ասած Հիմա մեկ ասաղ ինձ որտև չունեմ կործնելու բան Ես մյուզիկը ստիպում ա ինձ հիշեմ ես ամեն վարկյան են ինչ եղելա արի մորանանք ձերս բրնի դու Թոսաղ կապրիզներըդ միշտ իրար է ծաղինը մեկացավ ինձ որտև չունեմ գործնելու բան Այս մյուզիքը ստիպում է ինձ հիշեմ ես ամեն վարգյան Այն ինչ եղել է արի մորանանք ձերս բրնի դու Թող սաղ կապրիսներըդ միշտ իրար է ծաղինը Միշտ իրար է ծաղի ինը դու Հավատա ինձ հարաբերական ասախ, դե մի բան ասա Մենակ ես ու դու ուրենք ուր ասանք Կաղաքի աղմուկի մեզ չեմ լսում ես ոչ մի ձայն Ականչներումս մյուզիկ Հավատա ինձ հարաբերական ասախ, դե մի բան ասա Մենակ ես ու դու ուրենք ուր ասանք Կաղաքի աղմուկի մեզ չեմ լսում ես ոչ մի ձայն Ականչներումս մյուզիկ Մտքերումս դու Մենակ դու, մենակ դու, մենակ դու Թող կամին տանի մեզ հերու Մենակ դու, մենակ դու, մենակ դու Միշտ իրար է ծաղին ադու Մենակ դու, մենակ դու, մենակ դու Թող կամին տանի մեզ հերու